use. Hai, Assalamualaikum. Hari ni aku nak cuba menu terbaru daripada KFC iaitu uh, Golden but Butter Cereal. Golden Butter Cereal Chicken. Iaitu kalau bahasa mudahnya ialah ayam butter. Hmm, ayam tiga. Macam kat Chinese restaurant tu, I, uh, Ah, butter butter prawn, butter chicken ah, macam tu lah. Yang jenis macam telur-telur sarang tu kan. Tapi ni ada, sibuk nak betul-betul tu. Tapi ni ada cereal. So mari lah kita tengok macam mana rasanya. Adakah tetap menjilat jari ataupun tidak. Marilah kita unboxing ya. Uh, yang ni aku beli yang set untuk dua pieces ayam. Okay, ni dia ayam dia. Ada dua ketul. Dan dia datang Dan didatangkan dengan coleslaw dan juga mashed potato Tapi Rasanya ayat sama macam ikah lah Tak ada mashed potato ah, Tak ada coleslaw, ada mashed potato saja. So Tanpa membuang masa, marilah kita makan ya okay, Kita keluarkan dulu ayam kita Nampak ni, close up Kalau kita close up Tumpah Okay Bahagian favourite kita, peha dan juga tight. Oh dekat tight ni macam banyak sikit dia punya taburan. Taburan cereal ni you all. I ah, boleh nampak cereal. Uh, ah, daun kari dan juga cili. Uh, ah, sama lah macam konsep ni kita masak. Butter chicken. Da, tapi orang selalu suka buttermilk yang ber, berkuah tu ya. Ini yang Chinese style. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adhaban Aku je. Okay, kita nak makan kos koslo lagi. Tak, tak dapat koslo. Okay. Mesh potato. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Hmm, lemak-lemak masin disukai ramai. Bismillah. Sedap. Ada rasa pedas-pedas sikit masing-masing dekat cereal tu tapi bukan salted egg ni ni cereal terasa butter tu rasa lah, masing-masing butter tu kan dan juga rasa pedas-pedas sikit hmm. Cuma dia agak bersepah sikit lah sebab dia tabur je kan kat kulit tu. Hmm. Dia tak meresap tapi kuat rasa tu Rasa butter tu Pedas-pedas pun ada Ayam ni hitam Nampak? Tongkol dia Tapi dia pedas sikit lah Mari kita makan Bismillah Banyak weh dia tabur tak kedekut ha. Sampai bersepah-sepah dia nak makan Tapi Sedap Hmm Kalau untuk aku tak payah tambah sos pun dah boleh makan dah. Sorry. Sorry lah, you gas stomach sikit. Sebab dia punya cereal tu. Hmm, lepas tu kena makan jam ni. Pedas, lama-lama pedas untuk aku. Nak dia. Huh, paling best kulit dia. Nasi ayam ni sedap. Separa. Okay. Setelah aku makan tu ketul ayam ni. Apa yang aku boleh katakan aku approve ayam ni. So sedap. Boleh makan. Kalau korang patut cuba ayam ni. Tapi tak boleh lah kalau korang makan uh, kulit asing-asing dengan isi. Kena dah makan sekali baru dah terasa. Sebab dia tabur kat atas je. Dalamnya ayamnya sama. Ayam biasa tu. Okay. Kalau korang nak dapatkan korang boleh pergi ke KFC yang berdekatan. Order, order, okey? Apa-apa pun jangan lupa untuk like video ni dan juga subscribe, okey? Dan juga komen kat bawah. Komen-komen yang murni je aku terima, okey? Bye-bye.